stressed out Everything just feels like a test that I fail so depressed inspired by thirst, I'm inspired by worth I desire your worst, so you can just hide while I work I ain't tired, you first I'll write a second, third verse About the lies you go disperse You never did I know it hurts But something deep inside won't let can land your own brand and damn I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just your downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm off at these f***ing clowns they deserve it now It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a oh, <laughs> You got heart, are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down 这里有啥音啊？Hello，宝宝们，你们不是一直很好奇平时我在哪里做头发吗？今天跟我一起来打卡上海很火的网红沙龙店吧，在圣诞节来临前换个美美的发色。 这家 v a n h a d a 是韩国开过来的高端美发沙龙，为很多明星负责过造型，审美很在线哦。店内是简约大气的 ins 风装修风格，现在临近圣诞节了，店内的装修也很有圣诞氛围感，随手一拍就能出片。他家用的是资生堂专业美发普林斯系列的染膏，色号特别全，简直就是爱染发宝宝们的天堂。我本身因为频繁烫染，发质比较脆弱，很注重选择高品质的专业染膏。 而资生堂的这款染膏完全不伤发，很适合我这种爱折腾头发又担心伤发的人。我选了个适合浪漫圣诞季又显肤色白皙的色号，以后就准备开始染发啦。放心的把我的头发交给 Tony 老师啦。你们记住我现在的样子哦，等下做完头发我可要变身美少女啦。我本身头皮比较敏感，但是这款染膏上头一点也不刺激，也没有难闻的气味。染发过程中我都舒服的快睡着啦。头发染好了，把染膏洗掉，期待一下我的新发色吧。 现在头发吹干了，我等下还要和朋友吃饭，做个美美的发型去惊艳大家。大家看看这个发色，我真的好喜欢啊，洋气又自然。 染完以后，头发很有光泽，摸起来很顺滑，在职场中也不会显得突兀，在圣诞派对、年终各种聚会上也能超级吸睛。今天的打卡就到这里啦！如果想要愉快的染发体验，可以跟我一样选择资生堂专业美发品牌的染膏和专业美发沙龙哦。你们对我今天的造型打几分呢？我个人是超级满意的，直接晋升氛围感美女，后悔没有早点来这里染。 your hands A plan your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They won't